buenas a todos los televidentes, toda la gente de afuera, de allá del internet. El día de hoy les vengo a traer un programa que se llama Cocinando con la abuela. qué abuela! ¿Cuál abuela? Yo, pues, yo. La que está cocinando soy yo. No, mira, usted se llama María en esta ocasión, todas las asistentes son María. Dígame, ¿qué va a hacer? ¿Qué, estamos haciendo ahorita? Estamos haciendo no, allá, ¿qué estoy haciendo? Ah, que usted, no, yo también estoy haciendo, no me quite los créditos, mija. Ajá, diga, venga. ¿Qué, qué hay que hacer? ¿Qué es esto? A ver... Hola, pero hable, no se quede callada. Ay, es que tal cual María, mi. Ustedes no ha visto María con Ángel, que queda callada todo el tiempo, igualito, igualito. Ajá, venga. María, dígame, ¿qué es lo que hay que hacer con esta hoja? En la cocina no se entra con bigote. Abuela, quítate la Ay, no, mija, que te sabe que a mí me tocó hacer de padre y madre al mismo tiempo. No, no, es que la cosa estaba difícil. Después de que mi esposo murió, ay, no, mire, la cosa se complicó. Pues le cuento. A ver, vamos a ir botando esto que está por acá, que ya no, no. Ajá. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Dígame, dígame, yo le ayudo. A Estamos haciendo ayacas de arroz. ¿Verdad? Hallacas colombianas. Ayacas colombianas. Ajá, ¿y cómo es que colombiana? Porque nacieron allá. sigamos, sigamos. A ver. ¿Qué es eso? El guiso con arroz. ¿El guiso o el guiso? Bueno, usted me entendió, abuela. Entonces no te voy a explicar si me vas a estar corrigiendo. Eso que le está agregando son las aceitunas. A mí nunca me han gustado las aceitunas ni las pasas ni las ayacas pero bueno. No, a esa abuela nunca le gusta nada. Nada. Ahí está la hoja, mija. Ajá. Me <laughs> sigo contando. Ajá, eso, eso, ese guiso que usted preparó, ¿cómo lo hizo? A ver, échame cuenta. Ay, no. Usted agarró arroz, hizo arroz, ¿qué más? Remojé el arroz. Abuela, pero por favor. Ajá, no. Ay, mira, está. Ay, mire qué bonita, mire. Una belleza, una belleza, sí, mire. Ay, qué lindo, ajá. Échame cuento, mija, Échame cuento. Ay, ya va, mija, que me puede ensuciar. ¿Dónde está? usted delantal? Ay, no, me quedé sin delantal. Ah, bueno, me voy a poner esto para protegerme. Ajá, me cuento. Ahora el delantal se pone en el cuello. Que se calla, María, que María mantiene callada. Ah, Pero me dice, me dice que va haciendo. No, me dijo que me callara. Ah, ah, no, no, no, no. Me dijo que me callara. María, que no se ponga difícil, mi amor, porque mire que no le doy a yaca de la que estoy haciendo. me cuento. ¿De la que está haciendo? Sí. Eso es arroz con aceituna, alcaparra, y qué le carne, que le echó? Pochino, pollo. Pochino y pollo. Y te puse la primera a hacer el pollo, ¿verdad? el cocino, a calentar. Sí. Ajá, ¿y después qué le hizo? Bueno, le hice el guiso. Le hizo un guiso. Sí. Con cebollita, sí. pimentón, todo eso. Ah, ok. ¿Y después qué le hizo? esta abuela. Ah. Le ah, explico, le explico, no entiendes. Ajá, la cociné y todo lo junté. Sí. Bueno, primero hacemos el guiso y ponemos a calentar el pollo, todo eso, y después lo revolvemos. Lo revolvemos y lo menguce. Ajá. Luego le echamos aquí. Este hay que lavarlo, ¿verdad? Claro, Ajá. Las hojas se lavan con vinagre. Yo tome nota, tome nota. Se lava con vinagre las hojas. A ver, me limpio porque me ensucié. Ay, abuela, pero Ajá. Ajá. Bueno, tiene mal aliento. <laughs> ¿Cómo que tengo mal aliento? Si yo me lavé los dientes esta mañana. No creo, abuela. Ajá. Bueno, esto es así por ahora, no me da nada que decir. Usted agarra y le envuelve para que quede así bonita. ¿Y después qué se le hace? ¿Se pone a cocinar por cuánto tiempo? Una hora porque es arroz. una hora porque es arroz. Y si no fuera arroz, no se cocina por una hora. Pues por ahora vamos a hablar así y después venimos con la otra sección del programa que es haciendo la yaca normal. Chao.